Ебать. Через всю карту просадил. Нет, блядь. Ай, да свои, успокойтесь. Он, блядь, он меня расстрелил в упору, а я как-то просто от испуга повернулся. Берлин, там. кекс. Видимо, тебя не установлен, вот, может быть, установлен. Установлен, у меня, скорее всего, миллион раз переустановлена игра, не прописаны там конфиги, кэши, скорее всего. Может быть, буду скачать архивчик. ограничением времени, какая-то хуйня была. Ну, короче, я не знаю. Я периодически подгружаю. Какая срань. Давай потом тебе я не дал. Ну тут все обычно. Потому на форму такая же, только синяя. Прям поднялся дом, который левый вот раз. Да, ты выглядываешь из угла. Ебать, нормально. Бедра. Блять, откуда? Ах ты ж засранец. А, ну да, не слышно. А, да, тест, а, да. О, да достаточно. Это что, микрофон? Блять, синяя форма немецкая, да? Угу. Ну, Заебись. Вот это поворот. Ну, как классно. Это одна из неплохих карт, я сказал да, бы. вполне приятно. пули, стреляй из пулемета своего, ёп. Блять, я так разложен, что неудобно. Штука идет на центр с левой стороны. Да, вижу. Делай, чтобы тебе было удобно, Калюня, ты что делаешь, ёп? Так, он, он встал просто. Ну, Блять, сука. Э. Слева бегает. Слева бегает. меня. Блять! Что готов? Отлично, ёпта. Включаем режим Рэм... Рембо. Правая сторона э, бежит к нам два человека пехоты. Не такой сарай и поленится. Пуля. Готовы, Ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. <laughs> Ты сказал, ты убил штука, Коля! Их там два было, их там два было. Я виноват. Надо было уточнить, когда я режим Рэмбо включал-то, ёпты. Штук готов. Штук готов? Отлично, ёпты. Включаем режим рем Рембо. Правая сторона э, лежит нам два человека пехоты. Вот такой сарай, поляница. Пуля. Ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. Ты ж сказал, ты убил штуку, какого? Их там два было, их там два было. Не виноваться. Надо было уточнить, когда я режим Рэмбо включал-то, ёпты. Я второй даже не видел. Бля, заебись. Вот это он нормальный киллов сделал. А кто нас трахнул Странник? Да. Хорош, вот это ему просто плюс 4, так, хера? Ну давай. Без маски сука заходит, да? Еще маршрутка приехала одна. Слева. Это танки бежит? Так, а далеко-далеко по левой. Еще один штук приехал слева сразу. Вот как Блин, раз туда, куда ты едешь, да. <laughs> На самом деле, Коль, ты вот левее просто подъедь, ну да, подъедь к вам максимально близко, а мы там пешочком добежим, я думаю. Ну и вон на может к забору подъехать и там выйдем? Давай вот тут, давай. Во. Вот туда, через... А ты, а ты хочешь вдоль забора? Левый, ну, что можно? Готов? А, о, о, где? Кто не знаю, где-то слева из домов. Маршрутка ушла направо сразу. Нашли его, нет? Теперь она по Санджо. Не, вообще не видно. Где-то из домов слева там. Блин, не приехали.

<gasps> Блять, он прям тут лежит, сука. Ах ты. Хуй, ты перезаряжаешься. Нет, это сука. по мне столь стрелял? Нет, блять, прям над тобой лежал это. Берем, Коль, сейчас взяли. Красавчики. Давай на центр. На центр да. Ну, только смотри, сейчас побегут. Сядь, пулемет где-нибудь разложи здесь и э, встречаем что Ой, блядь, я понял. Танки. Блять, как они меня затрахали. Он с пушки ебашит, суки. кстати. Это не танкист. А, ну хорошо, окей. По пехоте из пушки, блять. ну что за хуйня? Здесь это... Нет, это что? Да, <laughs> ебанул по своему. О, пацан такой завис посреди ну, меня. На пушке справа слипси. Поворачивай на нас, я ухожу лучше. Ай, мне пиздят! Мне пиздят, я перезаряжаюсь! Ай, больно! Бросай, бросай! Хоть. Ай, блядь, я вот тут разворачиваю. Блядь, меня пиздили <laughs> всем, что только можно. Блять, сражаюсь. Отлично, у нас могу. танк приехал. Господи, прости. Кто этот прекрасный человек, блядь? Томик, наверное. Давайте я его расцелую в десну. <laughs> Блять, я заебался, чтоб поворачиваться туда-сюда со всех сторон. Где заходит. штук, дать инфу. А? Там Где же штук? штук. Там же, где его тогда подбили. А, Отстреляет а все куда? Сука, зацепился таки. я выдручу, но ну, с танками ничего сделать не могу. А ты ползаешь, да? Нет, я бегу. Вот, я прям за тобой бегу. Лучше... Осторожно, маршрут сейчас тебя переедет вправо! Блять. А, а, блядь. Гандона. Хорош. Хотя бы пытался. Кто это? Коля, ты все еще жив? Да. А ты где, берешь центр? Да. Я тут, я тут, Коля. Вот это ты там лежишь внутри да. бункера? Ох ты, нихуя! Так, ну что, ты вот так постоишь так, а я побегу туда на захват. А, штука слева. Внимание. Добыть его. Близко. Меня прикройте, кто стреляет из бункера. Понятно. Красавчик. Ну как бы. Ну ты, блядь, там за этим бункером спрятался, я вообще не ожидал там с той стороны Штука все еще там слева от левого бункера. Блять, я, я пойму. Сам ты, ты, а, <laughs> ты, а, ты где, ты где, ты с какой стороны? Я вышел с этого только что почему-то. Да, я пока вылетел. Скоро додумаются, что не стоит. Ну вообще пух. Надеюсь, что не додумают. Короче, бегите на эту зону, пока э, здесь Прям, танку кажется, вообще поедут уже... Да я не могу, он вернулся. справа ходите. Голоса справа. Игнорирую. Стреляют справа. Да. А никого их убил. Я понял. А что транспорт? Нельзя. Как у тебя дела? Подготовился? Он что тут можно притомазать, да. у меня спрашиваешь? Конечно. А как его можно было готовиться? Надо возвращаться, вот, пришел, да. Ой, урду не рисковать. Не оставляйся. Как? Ты висишь. Блять! Не останавливайся, двигайся дальше. Сейчас взорвешься. Ну да, наш выпадем. Ну я в этих настроил, там, дал сюда побежал, агрессивный поднялся. двигаться! Спасибо. нужен пулемет на левый фланг. Срочно. Стараюсь, бегу. Беги, беги. У меня какой-то еще кар настоящий какой-то, блядь, стреляет как-то странно. Такой делает... По-моему, мне дали какую-то подделку. Из картона. Китайскую. Так, Олег слева. Коля, на левый фланг, Олег слева. Я И Дима тоже. <laughs> А, я закончился! Я закончился! В смысле? Блять, я, я на этот, э, от бедра херачился чуваком. Как? Хуёво. Он от бедра тебя перещеголял, да? Кто ж там-то стреляет? Да он на ханере там. Суки всякие стреляют. О, это ты, Коль, стреля... работаешь, ты? Коль, да. ты работаешь? Да, да, да. Так, они Коля, не работай. Не надо. Коля, выходные завтра не работай, нихуя. Хорош. А у меня вот. Я ж тебе говорю. <laughs> а меня тут отвлекают. Здравствуйте, Сайленс. Опа, шутся идет. Сейчас, блядь, начнется игра, ёпт. А он за Россию зашел, да? И Шуц еще никуда не зашел, фронтовик сюда едет, и чувствую, мне сейчас он будет напихивать свои ебучие маршрутки, и сейчас пиздец, надо уходить, сейчас маршрут сюда подъедет. А я уже близко. Ой-ой. О, хорош. Давид, блядь. блядь. Где война? Блядь, э, ну, я... Спасибо. Осторожно! Эй! Сейчас грант убьет. Коля, отлично живем! Я умер. Не могу ничего пока. Снаряды даже не пробивают. Жди его оттуда. А, это Олег был? Да. А я тебе по тебе попал, когда ты бежал, нет? Попал, да. Блять, ну я тебе говорю, у меня винтовка искусственная, сука. Ага. Ты в руку попал. По-моему, когда я попадаю в кого-то из-под он умирает, это гораздо более обидно. <laughs> Ну просто из ПТРД у тебя из папье-маше. Ага. Да ну, он не какая-то там гражданка. Даже орешек. Ну хрен, Ты даешь. Ты высунулся из-за того, что ли? Да, я не думал, что Сикор сама будет стрелять Идите колотить, хорошо срезал. Я тут слева Олега разложить. чтобы тебя не убили. Окей. По центру бегут, Оля. Блять, у меня какая-то винтовка. Это свои, что ли, помогут? Или это враги уже на зоне? Так кто меня пиздит? Кажется, в доме у нас уже есть пацаны забежали, прикинь? Да, да. Есть! Все, тру, а сука! Граната туда. Я зарезал! Ой, это свои или враги? Я не пойму. Не знаю! Я, я тебя ранил, блядь! Блять, ты что, меня что ли стрелял, оказывается? Я в тебя один раз выстрелил. Блять, что за баги, что за... Пиздец, блять. Олег, потом на видео посмотришь, какая-то хуйня, ёб твою мать. Настрел в стене, когда я для через нет, я в него выстрелил, а он, короче, у меня моргнул, пропал, как этот, э, как призрак такой. Я думаю, ну ладно, текстура моргнула. Зашел внутрь, хуяк, чувак здесь. Заходите внутрь, чуваков нету. За- через окно запрыгивайте. Есть. Всё, тро- трое, трое, блядь, трое, трое, сука! Граната туда. Я зарезал. Ой, это свои или враги, я не пойму. А, это я, я тебя ранил, блядь! Бомбил! То есть ты в меня стрелял? Я в тебя один раз выстрелил! О, отлично! А ты... Отлично! Сука, что, какие-то лаги ну, происходят? У меня сбился прицел и не попадаю в него Слушай, здесь какое-то лагучее место, пиздец. Коль, залетай. Я, я, я, я побежал этого. А я тоже, пацан. сука. Форма немного забагованная и прилипает к тесту. Тут все забагованное, блин. Да, потому что пытался... Вот, просто видишь, когда стрел? Что с чуваком творится? Я не понимаю, что вообще происходит. Это я был. Так, я не предлагаю всем идти, надо копаться. Посмотри, что там, Олег. Не вижу ничего. Они все внизу, надо гранат. Так, прикрывай, Олег. Сейчас гранатами отработаю. Окей. Ой! Блядь, ты был в миллиметре смерти сейчас. Хорош, хорош. А где, а чё? А, что за хуйня, блядь? Я кидаю гранату, короче, она внизу пропадает и все, не взрывается. Мы взяли все это теперь, да? Разгоняем, Враги! Быстренько. Враги? Блять, спасибо, спасибо. Кто стрелял сейчас в этого? Я. В чавка, в чав... Спасибо большое. Граната. Я промазал, когда а! залезал. А! Танк, танк подъехал. На фармхаус подъехал там. А что за ник-то это? Это случайно не Вася? Вася Батарейкин, все правильно. Угу. Узнаю почерк. Нет, странник. Ты хуевый снайпер. Не обижай его. Блять, прямо над этой вышел из танка. Шишу. Эх, почти заколол. О, хорош. Забил нам. Не успел спасти доллар, расслабился. Артхаус берем, сейчас возьмем. Если он не отхватываем, сейчас заебись. Да, пулеметчик там внутри беги, беги, беги, беги, беги. Ай, Коля, хорошо, я, блядь, не выстрелил в тебя, блядь. Осторожно, открыл дверь, Коль! Разрешаюсь! Прикрываю. Эх, сука, шицы ебаный, блядь. Он успел тебя трахнуть? Да. Привет. Привет, да. Привет. И немец, вижу. Лео, сейчас на тебя угу. выйдет. Около, около этого самолета, да? Там, там же слева. ты хорош. Ну, то спавны перепутаны у советников, да. А? Сабер. Показывает мне сенсей, указал, откуда он, ну знаешь. Ну да, что-то. Ну, ним аккаунт как минимум его найти. Ну да. Далеко. А, вот он есть, Нурдал. Евгений. Russian Federation. Он твои видосики чекает, нет? Не знаю. Я сейчас не надо. Что-то комментировал. Ой! Хорош выстрел, Калиу не прикрыл, ёпт. А я думал, что видно все. Ну что, одна точка, что ли? А, это я, наверное, с какой другой карты, там, где много точек. перевернулся, он так перевернулся. Жесть. Посмотри. Ну, это против немцев, да? Ага. против фингеркров. Я все с этими ебучими э, этими. Коли я там забегаю, коли я забегаю, коли я забегаю. Хорошо. GG. Ух ты! Это какой же был сучара фронтовик. Да, он на пушке сидит, ты не знаешь? Ах ты гандоний рот. Да, Коль, подтверждаю. Неплохие эти. Персонал. 6-0, нихуя себе начал, блядь. А, у меня смысл? Или у тебя? А, у меня. Тебя, да. я еще только ползу, блядь, я пополз и меня убило, блядь, снарядом. Кто тут стреляет, блядь? Где точки да не отхватываем, да, уже? Да, все, сухими уже все заебись. Пока захожу. Опусти меня. Сказали. На крыше слева, на крыше слева фронтовик. Не могу, не вижу. Я слышу вас. Надо видеть. Хорошо. Его убили? Нет, он там живой, я сейчас пойду его подрежу. Это плохо. Сейчас мне пиздец. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. <laughs> Знал, что я перезаряжаюсь, да? Я видел, да, даже. Это плохо. Сейчас мне пиздец. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. <laughs> Ты знал, что я перезаряжаюсь, да? Я видел, да.